Eta bueno, ez ez Ni jubilatu eta nago aspaldiz, orain dela sortzi urte jubilatu nintzen, ni irurrogei urtekin jubilatu nintzen, eta momentu honetan eh, urte bat horrela pasa, hasi ginen antolamendu honekin. Eta hori gara magu, zortzi urte, bueno, gutxienez antolatu da zeo zer, guneren asuntorekin, eta hasi eranen hor, lap barruan, baina gero antolatu zuen, antolatzen ginen, gazteizen hasi ziren antolatzen plataforma batzuk, eta ja azkenean hemen donostian aizeka guzeko jendiarekin eta elako erekin jubilatuak, eh? Bai. Antolatu ginen, antolatu ginen e, duintasunaren elkartea. Amar bat, ba, gara Euskal Herrian, alargunak, eta e, ba, bataz bestekoa zazpireun euro kobratuz. Beraz, e, esaten dana pobrezian dago. Ze, el umbral dela pobreza Euskal Herrian dauden estudioakatik eta dauden datokatik, ba, mila eurotik bera dagoen persona pobrezian dago. Eta alargunan e-, egoera, ba, alarguntzen danean, e, senarra neuneko berroita mabia kobratzen du, ba, media gutxi gora bera zazpire euro, esan deten moduan, eta lehenguko gaztuei utzi behar dio, orduan benetan, ba, bueno, hori ere, emakume hori ere prekaridadea doia. E, jende inplikatza pentsioen arazoan guztiz beharrezkoa da, nahiz eta jende asko ikusi arrotza, bai langileak ere entzun izan ditut, e, ni hori indikan langilea, nahiz, beraz ez noa. Eta gu hemen gaude, langileen seme alabok hemen gaude, etorkizun batean langile izan nahi dugulako eta etorkizun batean ere e, pentsio duin bat izan nahi dugulako, azken finean gure lanaren bidez, gure diruarekin egiten diren pentsio batzuk direlako eta orain murriztu egin nahi dizkigute eta azken finean privatizatu egin nahi dituzte epe luzera eta horren aurrean ba, antolakuntza besterik ez dago, mobilizazioetan parte hartzea, grebetan parte hartzea, eta gazteria egon behar da langileekin eta baita helduenekin, pentsionistekin. Pentsioak eskubide eta ez negozioa direla aldirrakratzeko, pertsona guztientzako pentsio duinak eskatzeko, pentsio berrien zenbatekoa eta eroste almena gutxitzen dituzten murrizketei guk egiteko, pentsioen gaineko legeria Euskal Herrian erabakitzeko eskatzeko, Ego Euskal Herriko erakundei pentsio publiko duinak berma ditzaten eskatzeko eta Madrilen honetxitako erreformen ondorioak konpentsatzeko osagarria ezar dezaten eskatzeko. Eskerrizkazko etortzeagatik. Bai, bai. Agur.